що окупанти нанесли потрібний удар по приватному сектору одного з районів міста Запоріжжя. На місце події одразу прибули рятувальні підрозділи, надали необхідну допомогу постраждалим. Люди звернулися за допомогою до медиків, тому що е, були в шоковому стані. На щастя, ніхто не госпіталізований, тому що обійшлося без поранень та травм. І оболочки всередині. Давай вот так от, щоб. Оболочка. Це стінка. В стінку вкладаються отакі от поражаючі елементи. Уражаючі елементи. 7 на 7 на 7 мм. Вот. Їх приблизно 3600 з копійками. Це С-300, да? чистої води. Угу. Це ну, е, як кажуть по-русски, основання отсека е, блока двигателя. Це термоізоляція корпусу ну, блока блока двигуна. Дальше. Це це корпусна деталь, оболочка, сама оболочка. Характерна її відлічається від других ракет. Чому? Нанесений розово-чорний. Компаунд. Е, Можна сказати компаунд, але це силікон. Mm. Ну і оце ще продовжується термоусадка силіконова в оболочке и с матрасом, так називаємо матрас. Має специфічний запах такого горившей солярки з ацетоном або розтворителем.